यूं है कि कुछ कर नहीं सकते तेरे बिन ही मरना होगा साथ मर नहीं सकते सूखे से पत्ते हैं एक टहनी पे लगे किस्मत तो देखो कि झड़ नहीं सकते तेरा हो जाऊं और कुछ ऐसा कर कमा के तेरा हो जाऊं मैं किसी और का हूँ फिलहाल मैं किसी और का हूँ फिलहाल के तेरा हो जाऊं मैं किसी और ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ